Bueno, la familia de Bill de Blasio, él se casó con una mujer activista también afroamericana y tuvieron dos hijos, este, que ya los dos están en, su, eh, en sus 20 años ahora. Y, este, pero eh, en, otras palabras, es una familia birracial. Y, y mucha gente que no conocían a de Blasio eh, antes, porque él no era muy conocido en la ciudad antes de correr por alcalde. Y de hecho estaba corriendo en la primaria eh, demócrata ah, para alcalde en el, 2013, donde habían este, cuatro candidatos que tenían más dinero y eran más conocidos que él. nadie esperaba que él iba a ganar la elección. Eh, pero cuando... Eh, cuando ese anuncio corrió en la televisión por la primera vez, la comunidad este, afroamericana y latina, reconoció que este candidato era de una familia este, birracial y también que entendía más la situación de la comunidad negra porque él fue el único candidato que eh, prometió que iba a acabar por completo la, eh, la política que tenía la policía, de lo que se llama stop and frisk, de parar y rebuscar este, a cualquiera en la comunidad negra y latina que ellos paraban. Y, que, en ese sentido, de Blasio era como el campeón de parar eh, la práctica de la policía de Nueva York de siempre estar este, eh, oprimiendo la, comunidad latina y afroamericana.